Fi'n meddwl like y cwpl o fideos gyntaf wnes i oedd like un o'r cymeriadau sef like anti back ac ar y pryd oedd y can um, WAP gan Cardi B a Megan Thee Stallion yn trendo. So ni'n meddwl o ti'n gwybod beth, nawr ni just wneud like um, remix o hwnna o wneud ei i wneud gyda Covid. Mae'n just yn neis i weld bod mae pobl yn cymryd be fi'n postio ac yn like meddwl am beth yw'r peth.